Não precisava quebrar o meu coração Lembro de cada memória e recordação Foi muito difícil me vir presa em solidão Eu abandonou não precisava de uma mão Eu sou mas a culpa foi tua então a mim mesmo eu me afoguei na negação Eu te amava, mas pra tu era distração Tu é infeliz porque cai na minha Essas mentes são as mesmas, só vem para causar guerra Aí estou de lado, sempre a fuma dessa